saludo para todo el mundo por <clears throat> eh, le escribí una carta al presidente de Cuba. Espero que le dé de alguna manera que a quien se la haga No quiero nombre, quiero respuesta. Lo que quiero son respuestas a mis preguntas. ¿Ok? Que son las mismas que tiene cualquier cubano. <clears throat> Dice, señor presidente, voy a hablarte claro, men. Una introducción bien corta que yo sé que tú estás bien. Simplemente soy otro de los cubanos que también quiere expresar su descontento. Me cago en Legren. Coño, presidente, no hables de revolución. Cuando la información es restringida en la nación. Cuando el que se opone y libre grita su opinión. Tú mandas a que lo agredan y lo metan en prisión. Dime presidente, desde el trono en que te sientas, ¿se alcanza a ver la juventud cada vez más violenta? Tú, tus intereses y la familia que alimentas, pero al pueblo de Cuba ni hablando lo representas. Tengo mis preguntas, espero que me seas honesto. ¿A dónde va el dinero que pagamos en los impuestos? ¿A dónde duerme uno si el policía está molesto? Tú no sabes, presidente, no has estado bajo arresto. Afloja el bolsillo, no seas tan canalla, todo el mundo está robando boca que habla callan. Presidente, solo se te ve por la pantalla. Tú no vas a los barrios, vas a jugar tenis o a la playa. Tu actitud política a muchos hoy nos hiere. Tú cierras las puertas a tu gente, tú no nos quieres. Por todos los cubanos que cruzando en mar se mueren, presidente. Más gusanos tu ojo culo ¿Cuál es que el futuro que a mi país la guarda? Para guardar tu dinero te hacen falta un par de yardas. A nuestras familias dejas que en el fuego arda. Igualdad, tus nietos todos tienen guardaespaldas. Ya tu comunismo viene desviando el curso. Las elecciones que hacen parecen más que un concurso. Escuelas sin condiciones, hospitales sin recursos. No sé cómo la gente aún te aplaude tus discursos. Mucha hipocresía, cuántos tu poder no tapa. Tú comiendo marisco y en el puesto no hay ni papa. La gente se escapa para cualquier lugar del mapa. Arregla la calles para nosotros, no para papa. Madres jineteando para llevar a rúa la choza. Padres inventando los frijoles, cualquier cosa. Niños que sin comer en la almohada de sueño posan. Diga, presidente, que ese no está tan hermosa lo saben. Es lo único que quiero. Para todos los chivatos acá en Cuba, pinga para ustedes lo que tengo, ¿viste? Es la aldea. Préstame atención, carajo. Gobierno de Cuba, esta la tengo para ti. Para todos los que están sentados arriba. Todos juntos. No hacen un pato.